Доброе время, добрые люди! Мы начинаем прямой эфир. С вами команда «Успех вместе», ваш друг Андрей Шаура. И также с нами уже на связи Елена. Это наш партнер и также наш голос, который будет э, озвучивать э, Эрика. И самый замечательный гость, который может сегодня быть на портале, это Эрик. А, и прежде чем э, мы сейчас с вами, друзья, приступим прямому эфиру, приготовьте ручки, ежедневники, вы увидите невероятного человека. Я вижу, что здесь присутствуют разные страны, разные регионы, нас уже более 700 человек. И кто первый раз на портале находится, поставьте цифру 5. Кто сегодня с какой страны, напишите. Я сейчас Эрику передам, что география большая. Германия, Эрик, э, онлайн, Германия, Белоруссия, Казахстан. Germany, Belarus, Казахстан. Израиль, Канада, Israel, Украина, Canada, Ukraine, Греция, Португалия, Greece, Portugal, Америка, USA, Узбекистан, Ереван, Италия. Множество-множество регионов пришли сегодня посмотреть в прямом эфире на твою, хотят узнать твою историю успеха, хотят узнать, как правильно выбрать MLM-компанию, какие основы сегодня Э, должны быть при выборе. И тогда, друзья, мы сейчас даем слово э, человеку, который сегодня является мультимиллионером. Вот вы его вверху сейчас видите, это его страница, веб-сайт. Человек, который построил в свое время команду более в 60 странах мира, начинал, э, вот вы видите, свой путь к успеху, продавая пончики в детстве – Сегодня это основатель компании, которая занимает первое место в мире. Представляете? И эта компания называется Brain. И в свое время, работая обычным дистрибьютором, он получал 1 миллион 36 тысяч долларов, то есть 35 миллионов рублей. Вот такие можно зарабатывать деньги. Самое главное знать, как это сделать. И сегодня Эрик является любителем разных автомобилей. У него есть Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce, э, Ferrari. Его компания значит, в январе 2014 года заняла первое место по темпам роста среди всех компаний в мире. Люди тогда сказали, что это случайность, но время показало, что это закономерность. Прошло 6 месяцев, и компания Brain занимает первое место с большим отрывом потому что в нашей компании есть э, а, все для людей. Но об этом буду рассказывать не я, об этом будет рассказывать человек, который сегодня приглашен на портал. Не будем тратить время, познакомили вас с человеком. И теперь давайте дадим слово настоящему лидеру, человек, который попал в топ-50 лучших тренеров мира, человек, который сегодня возглавляет компанию, которая занимает первое место в мире, и человек, который зарабатывал самые большие деньги, работая дистрибьютором в сетевом бизнесе. То есть это легенда, более 25 лет опыта. И, внимание на экран, сейчас я, значит, э, полностью переключаю на Эрика. Привет, Эрик! Hey, Эрик! А, Hello! Мы все ждали твоего присутствия. Пожалуйста, а, Расскажи нам свою историю успеха коротко. Как начинался твой путь становления вот именно к таким большим высотам? Это просто невероятно. Ты фантастический человек. Uh, so the first question will be about uh, like your the, your history of success, and the first question is how did you start um, the, working in the MLM industry? Great. For, uh, first of all, also, I want to thank Andre uh, and all of the uh, great people from, from Russia, and it sounds like we've got people from around the world. So I want to thank you all. Uh, I wouldn't have missed this Skype call uh, today for anything. I'm excited to be back in the country today, and so this was very important. So I do want to put a, a big thank you out to Andre for putting this together. А, для начала Эри хотела бы сказать спасибо Андрею и всей команде, которая сегодня собралась для этого онлайн-звонка, для вебинара. И он очень счастлив, что он уже приехал домой в Америку и не пропустил такое событие. Thank you very much. Uh, my, to, to answer your question, Andre, uh, 25 years ago I got involved in this great industry and uh, uh, have been through the, the, the, the, struggles, the tough times, and, and the great times. Um, so I've been a top money earner uh, uh, through two different companies over 14 of those years. So uh, I, I built my business just like everyone else, getting on these types of calls or over the telephone, uh, nowadays over the internet. But uh, by, by simply plugging in and following great leaders, um, you know, like Andre, that's how I've gotten to where I am now. But I did start 25 years ago, just like we are today, uh, just by getting together and sharing the story. Okay. 25 лет назад Эрик начал работать в индустрии сетевого маркетинга, и были как и тяжелые времена, так и легкие. И а, в течение последних 14 лет в двух компаниях он зарабатывал а, больше всех а, в индустрии. И как он это делал, он начинал с обычных звонков, также разговаривал с людьми, делился как бы, продуктом, делился возможностью заработать и следовал а, ну, как бы, инструкциям а, лидеров, с которыми работал. Получается, угу. получается, Эрик, э, успех любого человека лежит э, в умении правильно доносить информацию, в правильном общении. Угу. Um, so Eric's success is uh, when you can interact with people correctly and uh, like you can uh, communicate with others. Is that right? Yeah, I completely agree. Everything that you're doing there in Russia is is is is what's making Russia a, such a success so rapidly, and that's great leadership and great communication. And from everything that I'm seeing uh, from Andre and and Team Russia, I'll call you um, you're doing it the right way. That communication is important. And because I come from the field as a distributor, I recognize the importance. And that's why I'm on this today. Uh, да, общение с людьми – это самое главное, и как бы это то, что делает вся команда в России, то есть строим бизнес правильно, и как бы общение с людьми – это самое главное в сетевой индустрии. Continuum, please, Eric. Расскажи еще что-нибудь интересное в плане становления именно твоего э, успеха, твоей личности, э, что ты в жизни прошел, угу. что уже достиг и что могут достигнуть люди. Угу. Um, yeah, yeah, yeah. Uh, just writing down. Uh, so could you tell us like a little bit more, um, like about um, your personal development? How, um, like, what have you done through tw 25 years, and uh, like, what have you been through, and like, what others can do to succeed? Perfect, beautiful. J for me, Andre, uh, I come from uh, living in a, a little one bedroom apartment with my two sons. And uh, I, I, I was in a, a bad, a very bad section of town, a very poor section of town. Uh, when I recognized that this industry was probably my only hope. So I had a big desire to, to get out of that environment and to get my children who are behind me, my two kids, when they were a little younger, but uh, my two children to get them out of this bad environment or that bad environment to, to a better environment. And network marketing is what enabled me to do that. Um, I'll let you I'll let you answer and I've got of course a lot more to add to that, Jelena. Um, yeah, um, Эрик говорит, что uh, раньше, до того, как он пришел в сетевой маркетинг, он uh, жил в однокомнатной квартире с uh, женой и с двумя сыновьями, И они жили в бедном районе, и он тогда хотел как бы избавиться от всего этого и как-то начать жить по-другому. И когда он обнаружил, э, нашел такую возможность, как сетевой бизнес, он понял, что это наилучший выход и как бы избавить его, всю его семью и детей от, ну, как бы от бедности. And when I got started, I, I didn't have a great leader. I didn't have a great mentor like Andre. What I had uh, was just myself. I worked uh, many hours building my business. I had a full-time job though. So I worked nine to five every day. I worked a full-time job, but at lunchtime every day for that one hour I spent, instead of talking with my friends, I would go and make phone calls or meet up with potential distributors. In the evenings, I would uh, put my kids to bed and I would start working on my business. So when everyone else was watching television at night, uh, after the kids were put to bed, that's when I would start building my business. So I would put three to four hours every single day into building my, my business. Um, когда Эрик начинал работать в сетевом маркетинге, у него не было хорошего спонсора, не было лидера или наставника, который бы ему помогал. И как бы он был в индустрии один. И также, кроме того, у него была работа, на которой он э, работал с 9 до 5, и один час, как бы вместо того, чтобы общаться с друзьями и там, веселиться, он э, звонил по работе, искал людей, и как бы когда, даже когда все ночью ложились спать, когда он укладывал детей спать, то он начинал работать, то есть как 24 часа, ну, как бы не вылезая из индустрии. Within, within uh, six months of working uh, and finding the right leaders. Uh, within six months, I was able to quit my job. Within three months after that, I was able to uh, get my first luxury car. Uh, the company gave me a new Mercedes-Benz, the company that I was involved with then. And then three months after that, I was able to move my kids out of that bad section of town into uh, a, a, um, a much better, much, much better um, area that we live in now in a much more beautiful home now. So we did that within six months. I quit my job. Three months later, Jelena, I was able to get a brand new Mercedes Benz. And then three months after that, from working hard, many hours, three months after that, I was able to move my kids out of that bad section of town uh, in, into a much better, more beautiful section of town. Не. А, за 6 месяцев упорной работы, а, и когда Эрик нашел конкретных лидеров, с которыми, которые могли ему помочь, а, он, то есть через 6 месяцев он покинул свою работу, на которой он работал с 9 до 5. А, еще через 3 месяца он уже мог купить себе машину, а, как он сказал, Мерседес. И затем, а, еще через три месяца после как бы, такой же работы, он а, смог переехать, перевести детей в другое место, в более как бы, хороший район. one one of my biggest secrets, Jelena, was was just hard work. Was being on all of the calls. Was listening to someone like Andre. Um, whenever there were conference calls, whenever there are webinars or these types of Skype calls, I never, ever, ever missed any of those. Even though I heard the same message over and over and over again, I always listened. Even if I was at a birthday party for my kids I would put in the uh, I would put in the the the earbud for my uh, and I would uh, listen even though I'm at a, a birthday party or, or baseball or a basketball game, but I would I would be listening to the conference calls. So I never missed any of those, and that's one of the most important um, I think secrets to this business is staying connected with with Andre on on every event. Один из а, секретов, которым Эрик пользовался, это а, то, что он появлялся на всех онлайн-звонках, а, которые также у нас сейчас есть в компании. Он не пропускал ни один вебинар, то есть всегда, каждый раз он приходил и слушал, даже если как бы все, если люди говорили те вещи, которые они говорили уже до этого, то есть даже на любой вечеринке, на любом дне рождения он все равно доставал наушник и слушал звонок what other questions, uh, Andre, would you have for me? What other direction would you have for me? Uh, Андрей, какой еще есть вопрос? Uh, а, но ну, я хочу сначала сказать, uh, что это невероятная история. Great history. Yeah, that's incredible story. Uh, люди, вы слышали, что э, Эрик начинал в простой квартире с детьми, и он был обычным рабочим, и через 6 месяцев он уволился с работы, еще через три месяца купил автомобиль, и сейчас уже прошло уже более 25 лет, он уже владелец собственной компании. А, правда ли, что сейчас, Эрик, у тебя есть э, такие автомобили, как Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, э, э, то есть, что ты сейчас владелец компании, что ты сегодня несешь уже большую миссию в массы. Правда ли это, что это возможно вот так с нуля достичь результата любому? Просто у нас в России в это не верят. Mm -hmm. Um, well, Andre asks, is that true that uh, like you own uh, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce, and that you are having like uh, a that you are putting into masses? And like, is it like true that um, um, like growing in uh, 25 years in the industry that you are like owning a company right now because people in Russia don't believe that it is possible. Absolutely, it, the the cars, uh, the cars I've earned from hard work. Uh, you know the, the the Rolex watches, uh, four four Rolex watches. Uh, you know were earned by hard work um, you know, the, the, this is real. You know, I've owned uh, other companies in the past, manufacturing, uh, all within the industry. So manufacturing, exporting, uh, I had my own product lines and I've been the top money earner. I'm not sure if you're getting all this, Jelena. I'm, I'm speaking fast. No, no, no, no. It's okay. It's okay. I get it. And uh, and uh, also being a top money earner over 14 years in two different companies uh, making it to the top with over 489,000 distributors uh, in my organization, which anyone on this uh, this call today can can also do because it was the same compensation plan, a binary compensation plan, which is the reason why we have this compensation plan to be able to make uh, an income off of people that uh, you'll you'll never ever meet. You'll never know their name. You'll never work with them. Uh, and that that's extremely exciting to have a compensation plan that's so powerful. This is a compensation plan where I don't care how much money you're looking to make. Uh, I hate to talk huge numbers, but it, it potentially is, is you know, a uh, hundred thousand, a two hundred thousand, a three hundred thousand dollar a month, a month uh, payout compensation plan or more. It just depends on you. Okay. Uh, so what, uh, sorry. То, что Эрик сказал, uh, как бы все машины, которые он заработал, часы и роликс, про он показал в камере, все это заработано uh, долгими годами работы. И также, uh, как бы это не первая компания, которой он владеет, он до этого uh, создавал компанию по экспорту, по производству. Uh, также у него есть собственная линия продукта, или даже была, uh, и, кроме того, в течение 14 лет последних а, его работы он а, был человеком, который больше всего зарабатывал в индустрии, проработав а, за последние 14 лет в двух компаниях. И там также была бинарная структура, по которой он получал комиссии. И как бы то, что он говорит, неважно, сколько вы хотите заработать, 2-3 тысячи, 5 тысяч долларов в месяц, как бы это все возможно, все зависит только от вас. Понятно. А, приятно было узнать именно историю э, успеха именно не по слухам, а от Эрика. И сейчас хотелось бы задать уже более такие конкретные вопросы. А, сейчас в прямом эфире находится э, более, получается, сейчас посмотрим, 963 человека уже в прямом эфире, люди еще подходят, и всех интересует вопрос а, – действительно ли сегодня компания Brain занимает э, по темпам роста первое место в мире в рейтинге MLM э, Rankings компаний. Почему сегодня компания Brain э, таких результатов достигла? За счет чего? Почему здесь люди могут с разных стран мира начать зарабатывать уже такие деньги феноменальные которые, я знаю, уже и 30 тысяч долларов, и 20 тысяч долларов, и 10 тысяч долларов, и все это за месяц. Угу. Так, сейчас я все задам. Да. И партнеры, пожалуйста, напишите, сколько вы уже заработали в чате. И вашу а, профессию. Uh... So, well, it was really nice to hear that story from you, Eric, directly, not like from, you know, third faces or from someone else. And Andre told that uh, on this portal right now there are 963 people, and like they are still coming. And uh, well, his question, well, his next direction is, uh, well, does it um, brain abundance really has like first place in the MLM rankings, and uh, well, why does it have like that much success like within like four, five, five months? Five months, yes. Yeah, and uh, well, how can people earn that much money? here? Yeah, I, th I think that the, the um, again, the secret to our company is I come from the field. I come from I, as a distributor. So I recognize and understand the importance of what you need as a distributor in the field. I'm not a CEO. I'm working from home right now. This is my house. <laughs> Uh, so I, I'm not in some big fancy office that costs the company a lot of money. I don't have a big expensive staff. Um, you know, I, um, I don't wear, you know, uh, $10,000 suits. Uh, a lot of these companies do that. And that money comes from your hard work. I don't want to do that. I want to take that money and give it back to you. So the, the way we've set this up, Jelena, and the reason that we have succeeded and we're growing so rapidly um, and Andre, I think you're recognizing this already, is because we're doing it over the internet. The internet is very powerful, and because of that, we're able to build everything on a cloud-based technology, which I can talk about in a second. Mm-hmm. Um, yeah, okay. Um, как бы Эрик пришел в компанию как тоже как дистрибьютор, да, как бы он владелец, но он все равно сидит и работает из дома, и он не работает ни в каком офисе, у него нет а, как бы обслуживающего персонала, который ему в чем-либо помогает, и как бы он не носит костюм за 10 тысяч долларов, и как бы он хотел, и как бы не имея компании офисов и не тратя деньги на все как бы ну излишества, а, тем самым он хочет показать, что как бы, он выплачивает деньги дистрибьюторам, те, тем людям, которые работают в компании, и что самое удобное, то что сейчас все можно делать через интернет. Невероятно. Получается абсолютно домашний бизнес, и его могут делать и миллионеры, и инженеры, и студенты, и инвалиды. Это правда? Uh, so um, considering the fact that uh, like it's um, based on the cloud it's uh, business on a cloud-based uh, network and so that like everyone can make business in here like millionaires engineers like everyone yeah I can see that it's yes yes да да это правда plus this is important Angelina because of this being 2014 I can have my manufacturing facility in, in one state. I can have my, my customer service uh, representatives in another state. I can have my programmers in another state and my graphic designers in even another state. So what I get, what we get is the best performance, the best people at the best price. And what that enables us to do is give more back, bigger commissions to all of our great friends uh, there in Russia and around the world. Uh, so, um, так как сейчас на дворе 2014 год, и uh, а, все стало настолько удобно, что uh, uh, производство Эрика может находиться в одном штате, программисты в другом штате, uh, графические дизайнеры в третьем штате, и как бы благодаря этому у него есть лучшее управление компанией, и отличные люди, которые э, помогают управлять компанией, и э, как бы все это дает больше, людям больше комиссий, потому что они тратятся деньги не на офисы, не на, э, как бы не на те вещи, на которые нужно тратить большое количество денег. Это фантастический опыт, э, и я очень рад, что у меня такой наставник, такой лидер – Э, человек, который сегодня по-настоящему знает, куда идти. Э, я хочу поблагодарить Эрика за то, что он делает для людей, потому что у нас глобальная миссия. В нашей команде только что люди написали результаты и зарабатывают и пенсионеры, и студенты, и инвалиды, и э, люди, которые бизнесмены. То есть приятно то, что Эрик дал возможность совершенно на равных с ним сотрудничать в разных странах мира. И сам он сейчас находится в Америке. И вот только что Лариса Хадсон, э, домохозяйка с Вест Глейсера, э, написала, что она вот за несколько дней заработала 166 долларов дополнительно. То есть это приятно, что э, находясь в разных странах мира, мы можем объединяться и зарабатывать такие колоссальные деньги. И нас сейчас более 1025 человек – и вопрос у меня к Эрику такой. Эрик, ты нас научишь? Ты возьмешь шефство над нами? Ты будешь чаще нас консультировать э, именно по разным вопросам? Я знаю, что сегодня наша встреча – это интервью, это знакомство, это видение, это бизнес-план, это новые продукты, это новые склады. Э, возьмешь ли ты шефство над нами? Будешь ли ты помогать э, людям, которые обучаются в системе «Успех вместе»? Будем ли мы собираться на стадионах, получать награды, цветы, путешествовать по миру? А, у нас есть терпение, мы готовы обучаться. Угу. Um, so, well, he said a lot. And uh, first of all, we would like to thank you for uh, like so you have like fantastic ex fantastic experience in the industry and like you know what to do exactly in the MLM industry and um, Uh, people have already uh, got their results both from product and like with uh, compensation plan. Uh, everyone can work in brain abundance like pensioners, disabled people, um, businessmen. And like it's good to have such an opportunity to work with you as a mentor who can always like help us. And one housewife wrote her results just a few minutes ago. Like she um, like she doesn't work like at a um, nine to five job and she um, just last week she made uh, extra $166 and it's pretty awesome and also, Andre said that there are now 1,025 people. Um, Уже 1051. You know, 100, uh, 1,051, and the <laughs> yeah, people just keep coming. I keep writing it down. <laughs> uh, so, well, the next question is, um, like, will you teach us, um, like, uh, how to work correctly and, like, to share, like, some of your uh, secrets, how you worked in the industry, and, like, will you consult us and, you know, like, um, to well he said something about like the stadiums to uh, like connect on the stadiums to like perform uh, like to travel together to like give flowers to people or like absolutely. To, yeah absolutely uh, the first thing you're going to notice andre we just did this last week is there's a new starboard in the back of the back office and that is to give thanks and to give gratif- uh, edification or Jelena, does that make uh, ed to edify or to to show uh, respect and appreciation yep. for people as they hit the star rank, which is just three people helping three people. Am I on video, by the way? Because mine, mine is saying I'm not on video right now. Yes, something happened to your video. Okay, okay. Um, so, so we have the new star board in the back office, and we've made it easier now for people to go up the ranks. I don't know, Jelena, if you've noticed that and if Andre's noticed that. But in the back office now, the ranks, it's easier to go up the ranks and we have a new star board. So to answer your question, we're doing that because we respect the distributors and we want to give back. So, so me giving flowers, uh, giving certificates, and hopefully giving very big checks to people on stage is very, very, very important to me. А, да, Эрик все подтвердил, и сейчас в компании есть две новые вещи. Это так называемая как доска почета, она называется в бэк-офисе Starboard, и там можно посмотреть людей, которые поднимаются по рангу, а, вплоть от звезды до платины. И а, также сейчас а, есть еще одна возможность, как подниматься по рангу – и Эрик сказал, что, как бы, да, то, что э, поздравлять людей, дарить им цветы дарить сертификаты, э, как бы, и отдельные чеки людям, это очень важно для него, и, как бы, э, чтобы люди чувствовали поддержку. Невероятно. А, вот сейчас а, уже 1073 человека, и люди а, задают такой вопрос. А, они э, задают вопрос – Правда ли, что компания платит сейчас самые большие деньги в истории интернет-бизнеса, в истории сетевого бизнеса? И что у нас за фантастический продукт? Почему сегодня у нас э, настолько э, уникальный рост? Почему это надо более чем 7 миллиардам людей на планете? И почему на сегодняшний день э, идут такие результаты невероятные? То есть, скажи, пожалуйста, Эрик, вот люди сейчас ждут – что за компания, что за продукт, как владелец э, собственной компании, как э, бизнес-тренер, который попал в топ-50 лучших тренеров мира, как человек, который является мультимиллионером, э, так же, как человек, который сегодня знает, как достичь результата. Скажи, почему именно Brain Abundance людям самый щедрый бизнес-план, самый лучший продукт сегодня и актуальный в 21 веке, в 2014 году что у нас есть такое интересное, чтобы люди обратили внимание. И пригласили на следующую встречу завтра уже новых людей. Я передаю тебе слово. Um, so, well, I'm gonna just uh, simplify it a bit because he told like a lot of questions in one. Uh, so, um, well, now you can uh, just write down there are 1,073 people already. I'm writing it down. <laughs> uh, so, well, the uh, the whole question is that is that true that company pays out like the biggest checks in the entire industry right now? And like, tell us more about the product, about the like compensation plan, and like, um, like from your point of view. Okay. Uh, yes, that that's important. This product right here, I hope you can see. Am I on video again? Yeah, yeah, we can. Okay, this is important. This product right here, I've had thousands of products over 25 years come across my desk. If you could see my desk right now, I've got a lot of products around my desk. Um, just from competitors, you know, to see what products are out there. This product right here, I, I formulated, I had formulated from our doctors and scientists and formulators uh, at our manufacturing facility for my son. And my son uh, had uh, problems with focus and problems in school. So we wanted a product. I wanted a product that was not only good for everyone, even my son, but everybody can afford. That's number one. So pricing was very important. That's why we can get, that's why I can go to third world countries like South America, or Southeast Asia and offer this opportunity is because of the Brain Fuel Plus pricing. So maybe if you can mention hit on that, Jelena, too. Yeah, yeah, sure. Um, за время работы Эрика в индустрии он сталкивался с тысячей продуктов, um, и как бы uh, изначально он хотел создать продукт для своего сына, то есть как бы есть доктора, и, um, которые могли ему в этом помочь. И э, с самого начала у него, у его сына были проблемы в школе, проблемы с концентрацией и как бы проблемы в учебе. И э, самое главное для, э, при разработке продукта было то, что необходима была цена, за которую продукт можно было купить, за которую любой человек мог себе это позволить. То есть как бы цена это самое главное сейчас в компании. the, the compensation plan is by far, uh, so, so not only do we have the best product I consider in the industry and, and the only product that's focused on the brain, that's focused on memory, concentration, stress, uh, people with uh, anxiety and depression. So not only do we have a very unique product, we also have a very, very unique compensation plan also. And I'll get into that in a second. А, да, э, план, маркетинг-план – это одна из главных вещей в компании. То есть у нас есть не только лучший продукт на сегодняшний день и в своем виде единственный продукт для мозга, который помогает людям справляться со э, стрессом, с беспокойствами, который помогает при проблемах с памятью. И как бы компенс... Э, план компенсации, то есть план выплат в компании также уникальный. So everyone feeling better, uh, we're gonna we're, we're gonna be able to build a better business. So I'm excited to have a product that everyone's feeling better on, and they're getting great great results also. Uh, то есть все себя лучше, лучше лучше чувствуют, э, употребляя продукт, и с тем самым могут лучше строить бизнес. То есть как бы всем хорошо от этого. <laughs> So, so, so compensation, uh, for me, the, the binary compensation plan uh, is accepted worldwide. Again, I wanted a company that we could go global, not just here in the United States, but in Russia, uh, all throughout Europe, South and Central America, Mexico, Canada, the United States, Southeast Asia, around the world. I wanted to be able to take this compensation plan. And the binary compensation plan, uh, the accelerated, this is what makes us different, the accelerated binary compensation plan, our top five top money earners, and Andre, you're probably going to be number six here shortly, uh, is uh, are making more money faster with our accelerated binary than any other compensation plan I've seen in 25 years? Um, Когда Эрик создавал компанию и думал, какой сделать маркетинг-план, э, то есть он сделал э, ускоренный бинарный бонус, и он хотел сделать так, чтобы компания могла работать не только в Америке, но и э, в Европе, в Мексике, э, в Южной Америке, э, в Юго-Восточной Азии. И для этого он сделал маркетинг-план, который сейчас существует в компании, то есть ускоренный бинар, и люди могут зарабатывать э, гораздо быстрее в компании. So the, the compensation plan with the product, uh, with a, a, a tremendous amount of communication and support from not only myself, but the leadership of people like Andre as a great leader in the field, uh, are what's making our company grow so rapidly around the world. То есть а, компания состоит из а, уникального маркетинг-плана и продукта, и в которой а, любой человек может, может заработать, если у него есть хорошая поддержка и поддержка и как бы помощь со стороны спонсора. People, people are finally, finally making money in this industry that have not been able to make money with other companies, and that's important to me. Um, I've witnessed a lot of people try very hard to sell uh, weight loss pills or uh, uh, energy energy drinks or uh, or coffees or whatever. This this product sells itself. Everyone 80% of the world needs this product. Everyone from children to to uh, to our elderly people need this product. So we've got something very unique from the the product to the compensation plan. And then when you put that with the great leadership like Andre, we've got a winning team, and that's why we're growing so rapidly. А, самое главное это то, что люди наконец-то зарабатывают деньги в этой индустрии. Эрик знает очень многих людей, которые uh, долго мучились в разных компаниях, которые пытались продавать такие продукты, как для uh, потери веса, энергетики и как бы что-то похожее, и кофе. И а, он считает, что на данный момент в мире этот продукт для мозга нужен 80% людей. И а, как бы и самое главное, чтобы были спонсоры, такие, допустим, как Андрей, которые могли бы помогать а, в компании зарабатывать. Великолепный ответ. То есть э, люди, которые имеют видение, они из этих э, слов много поймут то, что продукт, который сегодня наша компания предлагает на рынок, это продукт, который а, предназначен для активации вашего мозга. Мозг сегодня а, развит на 2-5%. Если вы потребляете вот это питание, у вас идет активация вашего мозга, и вы совершенно по-другому начинаете достигать жизни результатов и в течение многих лет ваш мозг будет развиваться на 10%, на 20%. А, вы будете совершенно здоровым и счастливым человеком, потому что мозг – это главный координирующий орган, который координирует зрение, движение, а, координирует полностью все, ваши мысли. Поэтому, уважаемые друзья, а, вот эта баночка заменяет сегодня десятки разных витаминов, БАДов, э, разных напитков, лекарств. И на сегодняшний день в нашу компанию поэтому приходят лидеры совершенно из разных компаний. Более 50 компаний к нам уже пришло. я сейчас включу чат. Пожалуйста, напишите, кто с какой компании пришел. Вы будете поражены. Angel, Ламинин, эм, Едоша, Amway, Reflame, Avon. То есть люди сюда идут, потому что здесь просто. Не надо ходить продавать. То есть вы можете просто покупать для себя. Есть магазин, и люди в магазине э, покупают продукт, а мы получаем проценты. И проценты мы покупаем на банковскую карточку MasterCard Pioneer. То есть в любом банкомате мира снимаем деньги. Вот э, что на сегодняшний день создала компания Brain и в том числе Эри. То есть речь идет о том, что ну все просто, но главное действовать. Никаких вложений, никаких продаж. Берешь для себя продукт, для родителей, пользуешься. И фактически это торговля молодостью, это 15 лет жизни. То есть вы проживете на 15 лет жизни больше, что может быть дороже. Из-за этого еще получаете деньги за то, что рекомендуете людям. И деньги колоссальные. Люди уже писали свои доходы. Это тысячи, это сотни долларов, это десятки тысяч долларов. Это только начало. Потому что наш бизнес-план дает возможность вам, ребята, а, заработать только по бинару 1 миллион долларов. Плюс, вы видите, за приглашение от 50 до 80 процентов совокупности 6 ступеней 6 линий. Плюс линейка без ограничений, без ограничений линейка, хоть сколько людей можете приглашать. Помимо этого бонус Powerline, знаменитый бонус Powerline и карьера. Видите, карьерная лестница, уровни делаются достаточно просто. Пригласил три человека, они троих и те троих, и ты тройная звезда. Те еще потроят и золото, те еще потроят и платина. То есть всего по три человека люди приглашают – у вас растет карьера, вы по линейке получаете, вы также получаете по бинару, то есть люди делают покупки и получаете за карьеру. Поэтому компания получила в 2014 году премию «Лучший стартап года», «Лучшая компания по темпам роста», «Лучший продукт года». И вы сейчас попадаете в одну сотую одного процента, То есть вы стоите у истоков, потому что компания работает – а, в 200 странах мира уже вы можете заказывать продукт. То есть и сайт работает на 72 языках. И все это благодаря Эрику. Также у нас есть своя лаборатория. Эрик является основателем этой лаборатории. Вот так выглядит производство. И как вам уже сказал Эрик в интервью, у него есть сегодня работники, есть производство в разных городах. И все это можно управлять Э, и всем этим бизнесом можно управлять через интернет. Вот такие колоссальные перспективы, друзья, у нас с вами. И э, я сейчас еще э, хочу задать вопрос Эрику. Эрик, скажи, пожалуйста, вот это первый продукт, но я знаю, что сейчас компания открывает склад в Гамбурге. Через сколько будет открыт склад в Гамбурге, чтобы доставка была быстрее? и какие новые продукты появятся в компании в ближайшее время. Я знаю, что уже есть э, один продукт разработанный и один в процессе. Угу. И также скажи, пожалуйста, насчет сертификатов. Когда, есть ли сертификаты у компании э, и э, будут ли сертификаты в определенных странах, когда там будет создан товарооборот, и, и, и когда там будут открыты разные склады. Так, ладно, я задам все, каждый вопрос по одному, потому что слишком много. So, well, he asked uh, many questions. I'm going to start from the first one. Um, so, um, Eric, could you tell us when, um, like, I don't know, the, you probably don't know the precise date. It could be any date, as you told us before, but uh, when approximately the Hamburg stock is going to be opened? I just I just checked with uh, uh, just yesterday, uh, and we're any day, any day now. It, it could be today. So our facility is in place in Hamburg. It's there. It's ready. Um, we've got product that's ready to be shipped there. So it'll be one week from when we have everything signed off from from Europe. We're waiting for uh, for for their sign. They sign off. Um, I believe it's a, a VAT form or something along those yeah. lines. But But, uh, but once we have that sign, so that could be any day now. So don't, that is definitely coming. Um, только Эрик только что проверил и uh, то, вернее только проверил только вчера по поводу склада и uh, то есть уже сам склад уже построен, там уже есть продукт, уже все завезено и доставка будет занимать примерно неделю, uh, как бы зависит от страны. И склад может открыться в любой день, может быть уже, может сегодня, может завтра. И как бы зависит только от того, а, им нужно получить последнюю подпись а, насчет а, процентуальной стоимости от товара, НДС, и тогда все, и будет склад открыт, то есть в любой день. Фантастическая новость по поводу склада, что доставка будет э, гораздо быстрее, одна-две недели, в зависимости от э, уровня э, где смотря человек живет, то есть отдаленность от склада. И, естественно, это все официально, склад в Германии, это, конечно, потрясающе. И тогда, пожалуйста, еще задай про, по новым продуктам. Да, да, да, да, у меня написано все. Uh, а, so the next one question is about um, like the product in the company, like we have um, like one that we use like for brain for everyone and uh, we know that one is in process like for the children I believe So uh, what about that? What can you tell us? For right now, this one product is a billion with a B, a billion dollar product, just one product. And to stay completely focused, where I have made personally millions of dollars is with one product. We don't want to confuse anybody uh, with weight loss and energy and these different juices. I heard mm. Amway and Agile and and uh, you know Herbalife and uh, what are some of the others? Many companies with many different products. Right now, our focus is to get this company up to to uh, to a hundred million dollar plus year company. And uh, to do that, we have to stay completely focused on this one product and drive this business. Um, Э, Эйра говорит о том, что э, компании, в которых он работал, в основном имели один продукт, и он понял то, что бизнес нужно строить именно с одним продуктом, фокусироваться на чем-то одном, а не развивать э, в одной компании продукты и для похудения, и различные соки, как в Амвейле, в Гербалайфе. То есть есть пока один продукт, как он говорит, продукт на миллиард, и как бы мы не хотим заблуждать людей большой затоваркой продукта, и как бы чтобы не было чтобы люди развивали что-то одно. Un- understand this also, please. We, w- I want, I want this to be the next Herbalife or the next Amway company. So we're going to do whatever it takes to keep this company growing and strong uh, and very aggressive in the marketplace for many, many years to come. Мгм. А, Эрик хочет, чтобы вы все поняли а, как бы его идею, которую он хочет донести. Как бы есть такие компании, как Amway и Herbalife, которые работали очень-очень много лет, и которые зна о которых знает любой человек. И Эрик хочет, чтобы эта компания развивалась а, так же стремительно и агрессивно, как эти. И, а, то есть компания Brain Abundance будет как бы, работать на, на протяжении многих-многих лет. And when we see people making $160 uh, like like the young lady there uh, in Russia or, or people making 5,000, 10,000, 20,000, $30,000, $35,000 a month uh, in their first 90 to 120 days. To me, that shows that we've got uh, a compensation plan that lets everybody, everyone, uh, the opportunity to make a substantial amount of money but we're also protected as a company uh, so that we never extend ourselves too much. We always pay out 75%, but the company keeps 25%. So we're always protected. And we do that so that we can be around for many years. Mm-hmm. Um, Э, для Эрика очень важно э, как бы знать то, что благодаря э, компенсационному плану, который он создал в компании, то есть ускоренный бинарный бонус, благодаря нему могут, люди могут зарабатывать столько, сколько они хотят, и любой человек может заработать в компании Brain Abundance, и как бы от 106 долларов там, до 5000, до 10, до 20, до 30, то есть зависит от любого человека. И самое главное то, что компания как бы маркетинг-план защищен, и то есть компания выплачивает 75 долларов а, каждому дистрибьютору, и на а, остальные затраты своей компании оставляет 25%. процентов. 75% процентов выплачивает, правильно? Да. 75% процентов выплачивает компания от товарооборота и 25% процентов оставляет себе. Это единственная компания в мире. Я вас, ребята, поздравляю, мы на правильном пути. Uh, so, well, the next question was about the certificates. Like, does the company own any certificates and will any be available in different countries? Yes, the certificate that we're getting signed will be for 27 countries all throughout Europe. That's what we're waiting for the signature on now. Uh, да, с, uh, сертификаты будут в скором времени. Сейчас ждут подписи для, для 27 uh, стран. Сертификаты. Отлично. И вопрос по, э, по направлению. То есть у нас будет один продукт э, в области омоложения, в области здорового образа жизни. И, как я понимаю, также будет еще продукт для детей. Это правда? mm Mm-hmm. So, uh, like our direction in the company is uh, mainly one product, like this, uh, like Uh, the Brain Fuel Plus is anti-aging, like for the healthcare for our brain, and uh, we are wondering if there will be like the product for children. Is that true? Yes, absolutely. Yes, um, we we don't want a product with sugar, and we don't want a product with artificial sweeteners. That that has been a little bit of a problem. We want to make sure the product tastes great, or we know the children will not take you know eat the product. <laughs> so the product the product has to taste great, but we also want it to be very healthy. So we're only maybe 60 days away, somewhere around 60 days, uh, so less than two months away from having that product out. А, да, это правда. В ближайшее время в компании выпустится продукт для детей. И Эрик хотел, чтобы а, продукт не содержал слишком много сахара, чтобы он а, не был напичкан искусственными добавками, и чтобы как бы, детям было приятно употреблять этот продукт. И а, а, продукт выйдет, а, будет а, продаваться в компании в, а, в ближайшие два месяца, ну то есть а, срок меньше 60 дней. And we wow. already have our we already have our order in for 50,000 bottles to start off with. И есть уже заказ на 50 тысяч баночек. О, это невероятная новость. Yeah, that's incredible news, Eric. Our kids are very important to me. It's very, very important. Again, the picture of my children, you can't see behind me now. Let me return it back on. The, the, the pictures behind me, that, that that's what that is what has you, you know driven me is to help the children also. Um, I just came back from Ecuador in yep. South America, and there were ladies there that were 70 and 80 years old. They want the product too. So if we want eight year old to 80 years old, you know, we want to help everybody. Uh, да, продукт для детей это очень важно для Эрика. За uh, ним вы можете фото видеть фотографию его детей. И uh, как бы он хочет помочь всем людям любого возраста. И недавно он был а, на Эквадоре, где он а, развивал компанию и встретил женщину, женщин, которым было и 70, и 80 лет, и как бы они тоже хотят употреблять продукт. И то есть в компании продукт от 8 до 80 лет. Невероятно. Yeah, that's incredible. Значит, по сертификатам мы узнали, что необходимо подождать. Сейчас откроется склад в Германии, а, будут сертификаты для Европы, доставка будет по Евросоюзу, а, значит, э, с Гамбурга. Сейчас у нас есть склад э, в Новой Зеландии, в Канаде, в Америке. И также у нас есть сейчас доставка по всему миру. Это тоже большой плюс. И еще хотелось бы задать несколько таких уже вопросов а, ходят слухи, что, возможно, вы э, с Ларри, Ларри Лейн это голливудская звезда, человек, который снимался э, в фильме «Человек-паук», снимался «Спайдермен», э, также снимался с Гибсоном, Холли Долли, то есть известная личность, является топ-лидером нашей компании, единственный человек, который сегодня э, имеет уровень платина. Ходят слухи, что Возможно, вот-вот вы как прилетите в Россию, и мы соберемся с вами, и будут э, для людей тренинги, а также э, от компании подготовлены награды в виде э, значков пинс на костюмы. Все ждут уже в будущем именно значков. Правда ли это, что вот-вот ходят слухи, что течение нескольких месяцев эта встреча уже, возможно, будет организована в Москве. Uh, so, Eric, um, there are like, uh, you know, rumors that uh, you and Larry might come uh, to Moscow this year, like in a few months, and that you're going to um, like to perform like on trainings and to like uh, to give people that uh, pins uh, from the company. Like, is that true? Uh, we'd love to, absolutely. Thank you for the invitation. Uh, uh, Andre, um, Larry will be in che uh, Czechoslovakia, I believe, um, next month. But then we'd love to, to, to, work on coming to, to Russia. Right now, I just got I just got a uh, a message in saying that right now I had asked earlier before this that Russia now is number two, number two, and going for number one uh, as the largest uh, and fastest growing organization in brain abundance. So congratulations. Uh, да, Эри говорит спасибо за приглашение. Они как бы постараются приехать, как бы все зависит от их время, от их времени. Uh, И Лэри в следующем месяце будет в Чехословакии, и как бы они потом подумают насчет того, смогут ли они приехать в Россию. И Эрик проверил, что сейчас Россия э, а в компании Брейна Баден занимает второе место по построению бизнеса, и примите поздравления от Эрика. И э, такой вопрос. Э, твой любимый фильм? What's your favorite movie? My favorite movie? Um... Let's see. That's a that that's the hardest question. Uh, that's the <laughs> hardest question Andre's asked me today. <laughs> um, I'm I'm trying to think of some movies that, that are probably international. Usually usually something uh, comedy, uh, but something that that uh, something that that really moves me. That that really that I remember for years to come. А, это, наверное, самый сложный вопрос, который сегодня задавали Эрику, и как бы он не знает конкретный фильм, который можно было бы назвать, но больше всего он любит комедии а, и такие фильмы, которые как бы либо мотивируют и как бы заставляют жить дальше. One, one thing you'll find, Andre, and, and everyone in, in, uh, in the team of, of Russia and around the world is, is Eric Caparisi likes to have a good time. And we work very hard, but we like to play and have a good time and enjoy this very short life. So, uh, so everything that we do, when we do come to Russia, we do want to hand flowers. We do want to uh, uh, show respect and appreciation for all your hard work. And just know that we are here for, for the, for the very, uh, how's it, how do I say, um, uh, we're here, our goal is to be here for a very, very long time. and uh so i'm excited to get a chance to come out and, and see you but but again we, we will have a good time we laugh and we have we have fun and uh and people are finally making money with brain abundance Ам, Эрик хотел бы сказать, что ам, а, А, мы живем один раз, и как бы эту жизнь нужно прожить, а, ну, как бы так, чтобы не жалеть. И а, он очень надеется, что у него получится приехать в Россию и как бы со всеми нами встретиться и провести хорошо время, подарить цветы, поздравить людей за их работу и как бы повеселиться. И это будет наш фильм любимый. Yeah, that's gonna be our favorite movie. <laughs> А, Следующий вопрос. А, Твоя любимая машина? У тебя их очень много. Uh, well, what's your favorite car? You seem to have a lot of them. Yeah, um, you know the the easiest to to uh, I I'm a big I'm, I have I have uh, the last three cars I've gotten are BMWs. So I, I've uh, so I I, uh, I I like the German cars. It seems like. А, Последние три машины, которые Эрик приобрел, были BMW, поэтому он как бы сейчас больше любит немецкие машины. Even though I'm Italian and should like the Italian cars, maybe. <laughs> but but but uh, but I want everyone to feel that they also have that opportunity. you know, a lot of what I have earned and, and, and made in this industry came from companies that did not give support, did not communicate. they did. They didn't lead us. They didn't uh, give us the tools. They took most of the money, um, and I was still able to succeed. We've built this business, Brain Abundance, so everybody can succeed, and that's very important because the more people that succeed, the longer we're going to be around, and that's our that's our our main our main goal. Um, И Эли хотел бы сказать, что как бы, да, он э, заработал очень много в э, индустрии сетевого маркетинга, и он бы хотел сказать, что э, у каждого человека есть такая возможность, и э, те компании, в которых он работал раньше, не предоставляли э, э, много поддержки, э, не, были, не были способны э, общаться с ним и не помогали на протяжении всего пути и не было таких э, вещей, как страница захвата, не было никаких инструментов в компании, и тем не менее все равно он достиг успеха. То есть шансы есть у каждого. И я хотел бы, чтобы э, Эрик... Э, во-первых, я хочу благодарить за то, что Эрик появился сегодня в прямом эфире. Его слушало более тысячи человек. А также я хочу задать э, вопрос и даже не вопрос, я хочу сказать, Эрик, что ты хочешь сказать людям, чтобы они тебя э, по-настоящему сейчас услышали? Что ты хочешь им передать? Вот главная твоя э, миссия в этой компании и в жизни. Для чего ты это делаешь? То есть зачем это тебе надо? Ведь у тебя уже есть все. Для чего? So first of all, we'd like to thank you for uh, sharing your time with us uh, online here. And like 1,000 people were um, with us today. And um, uh, the last thing that uh, you might tell us, like, uh, could you give to people uh, like your message and like what mission do you have in Brain Abundance and now and like why do you do all that? because you seem to have everything right now. Yes, eh, my, my mission is to get not only our product, but our business opportunity around the world to as many people as possible, millions of people. Uh, I've known for years that, that uh, this has been a, a, dream to, to be able to touch people's lives uh, in a positive way. I just didn't know how to do it. And now we found the answer. This product uh, works. It's good for everyone around the world and we have a business that is working for everyone around the world. So our goal is to change lives for the positive. And uh, we're doing that. And we're doing that fast, uh, but, uh, but we're doing it the right way. So, so feel confident that our goal is to, to, uh, to be with you every step of the way and to build this business so that we can leave it to our children, like behind me, uh, and to their children for many years to come. В компании а, мы продвигаем не только продукт, но и план компенсации, который предлагает нам Эрик, который он создал. И самое главное – это развить продукт и бизнес, и преподнести его а, большому количеству людей – и самое главное это то, что продукт действительно работает для всех, у всех есть результаты, и также работает э, бизнес, и люди зарабатывают деньги в компании. И цель э, Эрика и компании Brain Abundance – это изменить жизни э, а, людей к лучшему, э, как бы настроить их на э, правильный путь и самое главное это то, что а, компания развивается быстро и в правильном направлении. И для Эрика также важно а, быть с людьми, помогать им и как бы быть с ними на каждом их шагу. Мы благодарим тебя, ты удивительный человек. А, сегодня мы с тобой беседовали 60 минут, твое время очень дорого стоит. Мы не будем тебя задерживать, потому что мы знаем, что каждая твоя минута она вкладывается в наше общее дело, в нашу общую победу. И мы тебе желаем успехов, процветания, и все у нас будет отлично. Мы вместе пройдем этот путь, поможем людям. А, ты можешь нам доверять, а, мы пойдем за тобой, потому что мы видим, какой ты. Ты настоящий, ты живой, ты уникальный, и мы любим таких людей, которые делают это от сердца и, главное, от разума. И мы тебя еще раз благодарим. И до встречи в Фейсбуке, в Скайпе. И в следующий раз также на портале и в Москве. Uh, thank you very much, Eric, for being with us today. Uh, you are such a great person, and uh, thanks for sharing your time with us. We know that like every minute minute counts, and. Um, Thank you very much. Thank you for everything. Thank you. And, and, and, uh, and, and thank you so much, Andre, for stepping up and being such a great leader. We're here with you if you need me at any time. Uh, again, I'm not a conventional or a regular CEO. I'm here with you in the field to work with you and build your business. So we want to see all of you uh, rise to the top and whatever it takes, we're going to do it. Yes, thank you, thank you very much. Спасибо, Лена, спасибо, Эрик. Э, а мы сейчас еще пообщаемся 10 минут на портале с людьми и ответим на их вопросы. А вас не будем задерживать. Удачи, благодарим. Yeah, good luck, good luck, Eric, goodbye. Thank you. Thanks, everybody. Друзья, невероятная встреча. Э, я хочу сказать, что это подарок судьбы. Э, мы увидели человека, с которым можно идти вперед. Это человек, который поднялся из бедности. Он продавал э, в детстве пончики. Он жил со своими детьми э, в одной обычной квартире. Он работал обычным рабочим. Он смог это. Он за 6 месяцев вышел на доход, уволился с работы, через 3 месяца купил первый свой автомобиль Mercedes. Сегодня это мультимиллионер, владелец э, собственной компании. Эта компания набирает невероятные обороты, скорость. И теперь, друзья, я вам отвечу тем людям, кто нетерпеливые, те, которые задавали множество вопросов. И я хочу сказать, если вы хотите быть успешным, необходимо собирать именно э, соблюдать правила толерантности. И сейчас, коротко, в течение 5-10 минут, я вам покажу, почему, для чего и с чего начать. Модераторы, все, кто сейчас будут в скайпе, скидывать, э, кто сейчас будет в чате скидывать скайп, э, кто будет скидывать ссылки, кто будет задавать вопросы, сразу их удаляйте из чата, потому что они не уважают людей, которые присутствуют на портале. Итак, сейчас мы объявили о том, что в чат нельзя сейчас писать пока никаких ссылок, никаких скайпов, никаких вопросов. Сконцентрируйтесь, я вам покажу ровно 10 минут информацию, потом вы Можете задать вопросы, если вы не получите ответа. Итак, поехали. А, мы выбрали компанию, которая сегодня номер один в мире. По всем показателям есть мировые рейтинги. Вы можете отследить все эти рейтинги официально. официально. И я вам сейчас буду давать страницы. Я буду вам все аргументировать. То есть мы выбрали компанию не просто так. Мы выбрали компанию, которая сегодня имеет э, большие перспективы и колоссальный рост. И я вас поздравляю, потому что вы можете присоединиться к этому росту вместе с нами. Мы это сделали и не жалеем. И сейчас я, первое, э, дам вам ссылку, что наша компания действительно занимает первое место в мире среди всех компаний. Вот, за последних 6 месяцев мировой рейтинг компания Brain Abundance. Пожалуйста, вот вам ссылочка. Второе. А, у нас есть собственное производство, свои ученые, свои сертификаты, международный стандарт СО. Также во всех странах, где мы открываем склад, мы э, делаем документы для этих стран. А, также наш продукт можно заказывать в любой стране, если у вас нет склада, а, через Америку, через Новозеландию, через э, Канаду. Это не запрещено законодательством никакой страны. Вы можете в интернете абсолютно покупать э, любой продукт в, любой, в другой стране, и это не запрещено для личного пользования, чтобы вы знали. Далее, мы помимо компании выбрали человека. Это человек, который попал в топ-50 лучших тренеров мира. Это человек, который сегодня известен. Он очень скромный. Он вам не сказал сегодня многое про себя, потому что он скромный. На самом деле его приглашают в разные страны мира. На самом деле у него берут интервью. На самом деле у него есть помимо BMW, Lamborghini, Ferrari, э, множество машин, множество недвижимости. Он об этом скромно умолчал. Это очень обеспеченный человек. Вот такая публика обучается у него. У него берут интервью. Он успешен. То есть мы выбрали вожака, который сегодня известен. Вот вам сайт. Далее. Вот официальный сайт компании, где вы можете посмотреть 72 языка мира раз. Доставка 200 стран мира 2. Мы с вами первые, это 3. То есть мы сейчас с вами еще даже не открыли ни Евразию, ни Россию, ни Европу. Компания стартовала 15 января 2014 года. Сразу же получила премию «Лучший стартап года», «Лучшая компания по темпам роста». Самый щедрый бизнес-план в мире. 75% от товарооборота отдается в сеть. Что это значит? Это значит, что компания оставляет себе 20%. И я видел здесь комментарий. Пусть не обидится этот человек, но когда человек пишет, вот 75% отдает компания в сеть, какая тогда себестоимость продукта? Да какая разница, какая себестоимость продукта, если продукт работает, он получил премию года, продукт получил премию года, лучший продукт. То есть он отодвинул все другие э, продукты в историю. То есть это продукт, который запатентован, имеет сертификаты. Э, над этим продуктом работали лучшие люди. Я вам даю лекцию эксперта, который единственный россиянин, Э, который обучался в Англии, в Америке, в Канаде, э, в Чехии, он единственный эксперт на знаменитом сайте Галена Биофарма. Галена Биофарма не имеет отношения к нашей компании. И он сказал, что вот этот продукт, он на русском языке, вот я вам скинул лекцию, он сказал, это просто феноменально. Он сказал, это невероятно. И вы просто посмотрите лекцию. Далее, я вам дам Э, значит, интервью с чемпионом по э, классическому бодибилдингу Глеб Кравченко. Посмотрите, как работает продукт, как улучшаются результаты. Также я вам дам результат обычной женщины, у которой болела голова две недели, ой, два, получается, голова у нее болела 10 лет и через две недели прошла. И вы просто смотрите, как этот продукт работает. Почему он работает по-другому? Потому что это не какой-то напиток, это не гелевая субстанция, это не таблетки, это не просто какие-то БАДы, это не просто какие-то лекарства. Это э, питание для вашего мозга. И если вы внимательно слушали, то владелец этой компании создал этот продукт для своего ребенка. Он сказал, я создал этот продукт для своего ребенка, потому что э, ребенок имел а, развитие не такое, как другие. Ему было тяжело учиться в школе. И он специально создал для ребенка продукт. Подумайте, разве можно для ребенка создать что-то плохое? То есть он мультимиллионер, он имеет благотворительный фонд. И сразу хочу сказать, ребята, что этот продукт работает. Я более 8 лет а, профессионально занимаюсь правильным питанием. А, я заказывал разные витамины, БАДы, а, разные добавки с разных стран. Америка, Корея, Китай, Таиланд, Россия. А, многие их даже и не видели таких в мире. Просто не видели. И тратил каждый месяц 150-300 долларов только на всякие вот эти добавки. Я хочу сказать, такая баночка стоит всего от 37 долларов со скидкой оптовой. А, без скидки 73 доллара. То есть две цены. Если вы берете для себя несколько баночек и для родственников, 37 долларов. Если вы берете одну, то 73 доллара. Скажите мне, пожалуйста, это фактически торговля молодостью, это 15 лет жизни. Может ли, ребята, на сегодняшний день э, вот, э, быть продукт дорогим 37 долларов, если вы покупаете 15 лет жизни? Да нет, конечно, совершенно не может, потому что если вы покупаете 15 лет жизни за 37 долларов, это просто невероятно. Но если даже за 73 доллара, это тоже невероятно. Жизнь это самое ценное, что есть у человека. Вот вам сайт про продукт. Вот вам сайт про продукт. Почитайте, посмотрите. Более 10 компонентов. А, L-глютамин, сенсорил, астаксантин, Ресваратрол. Что такое ресвератрол? Это мощный антиоксидант, это иммунный модулятор, это эликсир молодости, это здоровье организма. Что такое астаксантин? Это здоровье всего тела. Вот астаксантин в действии. Мадонна 58 года, Алевтина Бегишева 58 года. Обе ровесницы. Две замечательных женщины. Одна похожа на бабушку, другая на сексапильную девушку. Мадонна пьет астаксантин уже много лет. И Мадонна об этом заявляет э, в международном журнале, что ее красота это не только подтяжки, это еще внутренний мир. И вот здесь она говорит, я пью астаксантин, вот вам эта ссылочка. Ребята, вы просто не понимаете, с чем вы столкнулись. Это невероятно. То есть э, это на самом деле, э, хочу вам сказать, просто, просто феноменально. А, вы можете этот продукт покупать, а можете нет. Но я покупаю каждый месяц, потому что если вы не потребляете каждый месяц питания, значит вы а, приближаетесь к смерти. Значит вы можете хапнуть такие заболевания, как онкология, астма, аллергия, диабет. То есть если вы не потребляете питание, у вас появляется лишний вес. Вот этот продукт активирует мозг. Мозг – главный координирующий орган. Он координирует все зрение, движение, мысли, чувства. Вы просто посмотрите. И результаты этого продукта, они феноменальны. Просто феноменальны. И сейчас я попрошу людей, только напишите, пожалуйста, свои результаты по продукту, по продукту и по доходам. По, для диабетиков вообще классно. Для диабетиков вообще классно курс по доллару вашего банка. Вот у моего партнера, э, у жены был Э, на протяжении 20 лет, значит, э, диабет на 18. После потребления этого продукта прошло 2 недели, э, стал на 14. Продукт реально работает. Вы просто изучите лекции, вы посмотрите все, и вам будет понятно. И этот бизнес, он для любых людей. Он для любых людей. То есть для пенсионеров, студентов, для аллергиков, для здоровых людей, для спортсменов – вы просто не понимаете, с чем мы сегодня столкнулись. И вам не надо брать баночки и бегать продавать. И я при вас пью этот продукт. Во-первых, запах классный. Во-вторых, он работает. И можно еще заработать. Вы рекомендуете людям э, о том, что есть магазин. Люди обращаются, э, значит, в этот магазин делают покупки и э, вы вместе с людьми зарабатываете деньги. Сейчас я вам покажу, как вам сделать покупку и с чего начать. Смотрите, вот вы сейчас зашли на презентацию. И вам надо нажать кнопку менеджер вот здесь. Жмите кнопку менеджер. Нажимайте кнопку менеджер вот здесь. Кто нажал, поставьте цифру 7, кнопку менеджер. И нажимайте кнопку начать бизнес. Кто нажал, поставьте цифру 7. Вот начать бизнес. Кто с белым флагом, вы гость. Вот белый флаг вот такой. Вам нужно создать еще аккаунт нажать. Нажмите создать аккаунт внизу по центру. У кого белый флаг, поставьте цифру 5. Вот вы как новичок, видите, как гость. Кто уже с флагом, вы уже в системе. Теперь смотрите, вы прямо сейчас можете занять бесплатную позицию и зарабатывать вот такие деньги. Лично мне повезло, потому что я 10 дней пахал с утра до вечера. И за 10 дней получил премию. Без риска, без продаж, без инвестиций. 3109 долларов, 112 тысяч рублей. То есть я заработал 112 тысяч рублей за 10 дней. Ребята, что я делал? Я взял продукт для себя и рассказал об этом продукте в интернете людям. Они приходили на портал, на презентацию, брали у компании продукт, мы не бегали, ничего не продавали, и компания вот на эту банковскую карточку выплатила деньги. Понимаете? И я хочу вам сказать, друзья, что вы можете посмотреть, как это выплачивается. Я вам скину ссылочку прямо в, любом банкомате мира. Теперь далее. А, ролик про нашу компанию, самая лучшая компания в мире. Теперь как вам занять позицию? Смотрите. Вова, вы первый человек, кто об этом догадался. Естественно, это лохотрон. Ребята, не стирайте комментарии, мудаков стирать не надо. Пусть э, тысячи человек прочитает, какой Вова мудак. Ребята, зачем вы стираете? Представляете, опозориться перед тысячей людьми. Пусть он пишет, что это лохотрон. То есть это единственный человек, который догадался об этом. Понимаете? Поэтому Пусть Вова пишет, и тысячи человек над ним посмеются. Клоуны в жизни всегда нужны. Вот. Так, ребята, вы лучше внимательно посмотрите, что надо сделать. А, первое. Вам надо сейчас а, нажать кнопку «Начать бизнес» и нажать кнопку «Менеджер». Нажали? Нажали. Далее у вас появится вот такая ссылочка. Когда вы нажали «Начать бизнес», вот здесь вам надо занять бесплатную позицию. Вот смотрите, сейчас люди занимают позицию. Выглядит это вот таким образом. Смотрите, 4000 человек заняли позицию бесплатно, и 500 человек уже купило продукт. Видите, это только в нашей компании. То есть 500 человек ходит в магазин, и 4000 уже заняли позицию. И если вы сейчас, сейчас, ребята, Нажмете вот здесь «Начать бизнес», у вас появится вот такая страничка. Вам надо выбрать вверху русский язык, здесь написать по-английски ваше имя. Допустим, Ирина. Ирина. Здесь пишите фамилию Петрова. Здесь имейл. Ваш имейл. Здесь повторение имейла и номер телефона через плюс. Смотрите, имя по-английски фамилия, почта, повторение почты и номер телефона. И надо нажать, нажать будет раскрыть секрет. Русский язык вот здесь вверху. Если вы это сделаете, вы сразу же займете вот здесь позицию и попадете в лучшую позицию. То есть вы попадете вот в это место, потом вы возьмете продукт и попадете вот сюда, станете э, выше, чем другие. И сейчас люди будут регистрироваться, вы это увидите в прямом эфире, как это происходит. И мы будем поздравлять. То есть люди займут позицию. Далее, вот вы нажали кнопку менеджер. Ваш менеджер это ваша путеводная звезда. То есть вы по скайпу, по телефону, в социальных сетях обращаетесь к вашему менеджеру. И он вам все поможет. Даст вам ссылки, даст вам видео, даст вам лекцию все вопросы, которые у вас есть и вам на них не ответили, ваш менеджер на них с удовольствием ответит. То есть для этого у вас и есть кнопка менеджер. И у кого внизу вот здесь горит создать аккаунт, вам нужно нажать создать аккаунт э, и вот здесь написать имя, фамилию, город, почту, телефон, скайп, код с картинки и создать аккаунт. Тогда вы попадете полностью вот в такую систему, и у вас будет собственное расписание. Внимание! Завтра для вас выступают два моих ученика в 14.00 и в 19.30 Москвы. А в 17.30 будет Москвы тренинг для моей первой линии и для тех людей, кто принял решение строить бизнес. А в субботу в 12.00 Москвы будет тренинг, курс номер два. Вот здесь вы узнаете бизнес-план, с чего начать, как начать. Поэтому не пропускайте встреч, приходите на портал, мы всегда будем вас видеть, рады и всегда будем вам помогать. Мы всегда поможем вам. Теперь какие есть пакеты и какая стоимость? Есть три вида пакетов. Один пакет первый месяц стоит одна баночка с регистрацией 93 доллара, три баночки 166 долларов и 6 баночек 243 доллара. Берете 6 баночек, 3 из них идет бесплатно. А со второго месяца вы берете любой пакет, и одна баночка стоит 73 доллара, 3 баночки 147 долларов и 6 баночек 223 доллара. Я беру каждый месяц по 6 баночек, мне не хватает, у меня разбирают родственники, друзья, и сам пользуюсь. Пьет мама, брат, э, пьют родители, и также э, пьют мои знакомые. И когда вы берете вот этот пакет, вы получаете с первой линии уже не 50%, а вот вы видите 52 с первой, 2 со второй и 2% с третьей. И плюс вы получаете еще карьеру. Поднимаетесь на тройную звезду и получаете с первой линии за приглашение, смотрите, 26 долларов с маленького пакета, с большого 78, также получаете со второй и с третьей линии. То есть феноменально, ребята, феноменально. И я вас всех поздравляю. Все остальные подробности вы узнаете завтра в 14.00 и в 19.30 Москвы. А сейчас я поздравляю в прямом эфире. Разумный человек Юрий Кар Каргин занял позицию. Вот видите, вот только что он зарегистрировался. И он обогнал других. То есть он заполнил данные нажал кнопку вот здесь «Начать бизнес» и занял лучшую позицию. Ребята, я поздравляю Юрия и поздравляю других людей, кто только что занял позицию. Поставьте в чате цифру 8, кто уже зарегистрировался, занял позицию. Или э, сейчас займет. Поставьте цифру 8, мы вас поздравим. С вами была команда «Успех вместе». Мы на правильном пути, мы бьем рекорды, у нас есть система, у нас есть наставники, у нас есть результаты. И я вас всех, ребята, поздравляю. Все, кто 8 поставил, вы феноменальные люди. Вы люди, которые будут заботиться о людях. Это здоровье, это развитие, это поддержка, это финансы. Я невероятно рад, что мы с вами сегодня встретились, познакомились. И дай бог нам всем удачи, фарта, успеха, и все будет зависеть именно от наших действий. Ну а завтра три встречи на портале. Все они бесплатные. Приходите. Будет тренинг и презентация. Вы самые лучшие люди, и это самое главное. Бизнес без вложений, без риска и самое главное, без продаж. Это сегодня что надо людям. Я вас люблю. Удачи! И смотрите, только что Надежда зарегистрировалась. Куприна Надежда, молодец, поздравляю вас, тоже заняла позицию. Вот так происходит регистрация, ребята. И помогает нам вот в этом робот. Жмите вот здесь оплату офиса, покупайте робота на месяц или на год, настраивайте его для себя и делайте ВКонтакте вот такие разные приглашения. Завтра мы вас этому научим. Счастливо!